Na casa 4.6, você vai listar aquelas pessoas que têm que necessariamente estar envolvidas, é, ajudando você na execução da sua obra, para que o, o trabalho final seja possível. No meu caso, as pessoas são primeiramente eu, como autor, é, o André, que é ilustrador e designer, e trabalhou nas ilustrações do livro, né, no desenho do tabuleiro, e também uma revisora para a língua estrangeira, né? que foi necessário para que o trabalho agora pudesse estar sendo publicado em outros mercados.